Hi, uh, welcome back to my channel uh, The Luis Assumption Vlogs And uh, Gusto ko lang ulit uh, I-promote ang aking uh, Second YouTube channel Na pag-usapan natin With Brother Louis. So uh, Bago ko record itong uh, Video na ito um, Sa ngayon eh, Merong 8 subscribers So hindi pa ganun karami pero ginawa ko itong uh, video na to para uh, humingi ng uh, tulong sa inyo na madagdagan ng subscribers ko so ano ba ang uh, laman ng uh, aking uh, second na uh, youtube channel so yung pag-usapan natin with brother Louie uh, may, sa ngayon eh meron na siyang 11 uh, videos I think uh, ano and uh, meron ako akong furniture like uh, yung pinakahuli ko about yung uh, famous uh, in Pakistan and Indian street food uh, which is uh, yun pinakita ko lang yung mga ilang pagkain na nakikita doon and kasama na rin din yung uh, uh, nasa perseverance ganyan na nandito sa anak ko pati urban legends dito sa Pilipinas sa ilan sa mga urban legends na uh, narinig natin and uh, may mga susunod pa na ibang urban legends at ilang mga uh, street foods na makikita natin sa YouTube as well as kung makita natin ng personal i-picture din natin okay so usually ang laman lang naman yon uh, for ang second YouTube channel natin ay nagpapakita uh, nagpipicture nagre-review lang tayo ng iba't ibang uh, uh, bag, bagay o pangyayari sa ating paligid so ano pa ba ang ine-expect natin na pwedeng mapanood sa ating uh, second YouTube channel na pag-usapan natin with Brother Louie uh, marami tayong pwedeng ma-expect na pwedeng pag-usapan doon like uh, bakit uh, ganito o bakit ganyan so like isa sa na-picture bakit bilog ang mundo so uh, tas uh, ayun unang una natin na-picture eh yun pinag-practice natin yung I love you virus and ano pa ba so like uh, lagi ko sinasabi doon sa every video na pinapost ko doon uh, mag-comment lang kayo uh, down below kung ano mga pwede natin pag-usapan at malugod ko itong uh, i-research para sa inyo. So, uh, uh, dahil ako isa isang former librarian, eh, namimiss, dahil kahit hindi na ako librarian, namimiss ko pa rin ang uh, mag-research ng kung ano-anong bagay. sa So, galing man sa libro, YouTube, uh, website, kung ano-ano pa. So, in-expect ko ang inyong uh, malugod na pagtanggilik sa aking uh, uh, bagong YouTube channel para meron naman tayo mapag-usapan at matutunan ng mga bagong bagay-bagay at pangyayari. So, hanggang lang muna ang aking promotion. Ingat guys. God bless.